la ignorancia que tenemos los docentes y me atrevería a decir que en su mayoría es total frente a los derechos de autor. Yo todo lo que encontré en internet, yo decía, no, eso tan bonito, se lo puedo llevar al aula. No, eso tan bonito, sí, en mi salón de clase como que sin distinto de reconocerle absolutamente nada a nadie. Cuando uno hace eso, es integrado y cualquier proyecto de investigación, sabe que debe referenciarlos. Siempre en la práctica a uno se le va olvidando, ¿sí? a pesar de que soy ingeniero de sistema, yo pensaba que uno podía copiar la documentación y la gente que habían allí. El hecho de que tú compras un libro y creas que puedas sacarle todas las copias que tú quieras y hacer con ese libro lo que tú quieras, porque lo lleva uno como, como una alternativa pedagógica. ya después de la capacitación y todo lo que hicimos con respecto a la preparación de los recursos educativos abiertos. Pienso que desde mi labor, desde mi trabajo y de cualquier situación trato al máximo de tener en cuenta este, este aprendizaje. Ya vino la compañera, nos enseñó cómo hacer los reconocimientos de autor, que es lo que están haciendo ahora los estudiantes, cómo licenciar las fotos que uno mismo toma. Personalmente yo sabía de derechos de autor, pero no sabía cuán importante eran esas, esas licencias. Nuestro primer reto fue aprenderlas porque nos demoramos en comprenderlas y sobre todo adoptarlas. los documentos, si se, los, si se hay con una licencia abierta, se pueden, pueden ser base para otros docentes eh, o podemos retomar otros y transformarlos, porque las licencias dan ese, derecho. Eh, se da esa posibilidad de, acceder y de, de alguna manera también de de aportar, pero de modificar, de transformar eh, y de con más mm, sentido de hacer las cosas también de lo que las otras personas realizan. Se podrían convertir en recursos educativos abiertos, además de ser digitales, que fueran abiertos y que más personas se beneficiaran, no solamente que quedaran almacenados en un sitio, sino que sean para, para uso, reuso, modificación lo que uno quisiera hacer con, esos proyectos para el beneficio de la educación. Supremamente importante que el joven se enfrente a la tecnología con criterios de aprendizaje, de aprender cosas buenas y de respetar que los conocimientos son de otras personas, pero también las puede producir. Yo lo puedo hacer una analogía con una puerta, ¿cierto? Si la puerta está abierta, yo puedo, puedo entrar pero ese entrar depende de, quién es el dueño de, de, de la casa, en este caso quién es el dueño del recurso y qué quiere el dueño del recurso que se haga. Entonces la licencia permite eso. tenemos un repositorio de imágenes donde todas van licenciadas con eh, Creative Commons y eh, dependiendo de lo que cada uno quiere hacer con sus imágenes, pues así mismo los han licenciado, ya sea solamente para que se reconozcan los derechos de autor o para que no sea comercial o para que no se vaya a hacer ningún tipo de modificación a los recursos o a las creaciones que ellos van haciendo. Este tipo de capacitaciones realmente nos fortalecen como ciudadanos, como personas como seres humanos y sobre todo como pedagogos que debemos ser en nuestras áreas. Podríamos entrar a ser creadores de, nuevos nuevas eh, eh, objetos o, nuevas eh, imágenes, recursos que nos pudieran servir a nosotros y que pudiéramos licenciarlos de tal manera que a futuro otras personas lo, lo hicieran. Buscar y buscar y tratar de escudriñar en los lugares donde más se pudieran encontrar ese tipo de recursos y saber que son muy buenos y que, mejor dicho, lo pueden crear en cualquier parte del mundo y nosotros lo podemos utilizar. Eso es, un, muy bueno, pues, compartir entre todos.